ඇතරම හැපි වල් රේඩියෝඩේ රේඩියෝ ප්‍රසන්ට කෙනෙක් කියල කියන්නේ අපේ තරුණ කාලේ එතකොට අපිට කලින් ගමුක විස්්‍රාණ කාලේ <laughs> ඇතරම මහ පතා යෝද ඉති රඩියෝ කරක්ටස් කියල කියන්න මහිතන එකට මූලිකම හේතුවක් තිබේ දැන් රේඩියෝ එකක මේ වොයිස ගැහෙනකොට uh, මිනිසුට කතා ගන්නකොට අපිට රූප පේ නෑ නිති ඕනෑ තරම් මේ ඕන තරන් අපිට ්‍රේම ඇතුල මවාගන්න පුළුව මෙයා මෙහම <laughs> කෙනෙක් වෙන්න ඇති මෙහම කෙනෙක් වෙන්න ඇති මෙහම පුළුවන් මෙහ පුළුවන් කියල අපිත් එහ මවාගෙන හිට අපිට මතකයි නිසා අපිට ආසාාවක් ඇති වුණ කවදහරි මට ආසාක් තුන මේ රඩිකු ප්‍රසන්ට කෙනෙක් වෙන්න ඕන කිය ඇතම හිතුව නෑ මේ වගේ මේ ලීඩික් ලංකාව නම්බවන් රේඩියෝ නෙට්වර්ක් කියන හීනයක් කියන එක මේක සෑහෙන දුර හීනයක් නමුත් uh, වාසනාවට uh, අවස්ථාව ලැබෙන හිරු මාධජාලයතක සම්බන්ධ වෙන හැබැයි මුලින්ම මේ හැපනින් මුඩ්ඩගේම ඉනා වෙලා මෝටිවේෂන් uh, ටෝකයක් දීලා මෙහෙම ඉන්න මට්ටමක් ඒම <laughs> එකට වඩාම නිියස් පැත්තත්තක තමයි සම්බන්ධය ඒක හරි ටක් මෙහෙම ගැම්මෙන් ඉන්න වැඩක් නමුත් කාලයක්ත් එක්ක මට අවස්ථාව හම්බෙනවා මේ ලංකාවේ හොඳම සිින්දු හන අංගගේ නාලිකාව තරුණයන්ගේ හදවත් දිනාගත්ත තරුණය රිද්මය ශායෆෙම එකත්තක සම්බන්ධවෙන් ශායෆෙමගේ මෝනි ෂෝය එකත්තෙක් මහිතන්නේ ඒ වෙනස්ම කන්සෙප් එකක් කැරක්ටර්ස් තුනක් එක දෙකට වෙනස් භූමිකාවන් නියෝජනය කරන්න මේක ඇතුළේ දෙයක් කරන්න ආරාධනා කරහමත් මට හිතුනා ඒක මොන මංගල්ලයක් වෙයි දන්න කියලා සරලව හරි මොකද මේ පුරුදු රස්සාවක් නෙවෙයිනේ නිකන් ෆුල් සීරියස් මූඩ් එකේ ඉඳලා මේක කොහොමද මං කරන්නේ කියලා හැබැයි මට මතකයි පළවෙනි දවසේ මගේ අත්දැකීම නම් ගම්මෙලි කරන්න බෑ ඉතින් පළවෙනි දවසේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරලා එළියට ගියාට පස්සේ මට WhatsApp message එකක් එනවා ෆොට ගත්ති බුන්නෑ එක ප්‍රොෆයිල් පික්ෂ ගත්ති බුන්නෑ හැබයි මගේ හදවතට ගොඩක් සමීප වෙලා හිටපු කෙනෙක් කාලය අයියාර ලස්සනයි පගේ ප්‍රෝග්‍රම්ම ගැහවා හරිම ලස්සනයි හරි සතුරුයි කියන මැසේජ්ජක මහිතන ඒකත් මට තල්ලුවක් වුණා ගොද ඒකත් එක කාලෙක ්‍රීම්මයක් වෙච්චහිද දෙහෙම තමයි මොනිශෝයගේ පටන්ගෙන්වෙදි මට හම්බෙච්ච මෝටිවේශන් ැකිද අපි ලේසිනෑ ඇතරම මුලින්ම කියන්න ඕන මේ මිනිස්සු අඩවන හරි ලේසි ලෝකේ නමුත් බිතු හිනස් වන එක හරි අමා මිනිස්සු අඩවන එක මාර ලේසි එකට යන්නේ පොඩි දය කරන්න නමුත් මිනිස්සු හිනස්සවන එක මිනිස්සු හැපනි මූඩ්ඩගේ තියන එක මිනිසු සතුරෙන් තියනවා කියන එක ලේසින් කරන්න පුළුවන් දෙයන්නෙවෙේ ඒදේ අප හිතන පුලන්තරන්තුරට කරනවාය කියලා වල් රඩියෝඩේ එක අපට කියන්න තියෙන්නේ ලංකාවේ හදවත් තවතව තරුණ කරන්න හරි එමනත්තම යුත් ෆිලිං එකින් පුරවන්න වෙන වෙන ඔප්ෂන් එකක් නෑ තියෙන එකම තැන තමයි ලංකාවේ යුත් රේඩියෝ එක ශායිෆම් එක හොඳම සිින්දු හැන ලංකාවේ පලවෙනි අංකේකේ නාලිකාව ශායිෆම් එක ඉතින් ශායිෆම එක ගුඩ්මෝනි ශෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න හැමදා මුදේ හතේ දන් දහය වෙනකන් මං කැප්ටන් කලු අපි බොහෝ දෙවල් කතා කරමු හිනාවමු ජීවිතයට යමක් ගමු හරි පාර හදාගමු අපි සතුටෙන් කාලබීලා පුල් හැපනින්ගේ මේ ලයිෆෙක් ගත කරමු අයිබුවන් ජයව.